Mainit-init at trending nga ngayon sa social media ang first kissing scene ni na Janela Salvador at Jesus Garcia. Tara ating tingnan ang mga nagkalat na larawan sa social media na kung saan ay magkahalikan nga ang dalawa. So, yun na nga ang mga larawan na kumakalat ngayon sa social media ng dalawa. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone, and see you again on my next vlog. Bye-bye! I don't wanna say anything Cause if I do, I might say the wrong words Oh no